Battle Royale. Battle in style. Naimila.

आप जल्दी आगे उसके बंदे पिक पे गए कोई पिक पे गए नहीं नहीं बोलते घर में

पीछे की तरफ है आगे नहीं है पीछे है मेरे पीछे आपके पीछे एक वो आगे सामने वो आगे सामने सामने सामने सामने पे आ गया मार मार मार मार मार ये खड़ा ये खड़ा हाँ ये खड़ा ये घुस गया ये घुस गया एक और आ एक और आ एक और आ मार मार मार मार, मार। इससे तो हेडशॉट मार साले और फिर से रिवाइव कर लिया ऊपर से भी दो बंदे आ रहे हैं मेरे को

यार एक बंदा इधर आया यार हाँ। इसके पास साइड सुनते गाड़ी सुनो मेरे पास फिफ्टी गन थे इसी में इसी में इसी में हाँ उधर ही था उधर के अंदर में बाहर मेरी पेटी बनी है अंदर बोख है किसी घर में खबर जमा ड्रॉप मिल में बहुत अच्छे वो बुरा करने का ये काम नहीं था बहुत ज़्यादा नहीं था एक और बंदा एक एक बंदा इधर एक बंदा इधर है एक बंदा और rey